اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے جمعہ کے دن کا بہت ہی خاص بہت ہی عمدہ بہت ہی کارآمد اور پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں سب سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے ناظرین جمعۃ المبارک کی بہت ہی اعلیٰ اور فضیلت والی گھڑیوں میں جو میں آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں انشاءاللہ اس کہ پڑھنے کا اگر آپ معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہر مقصد میں آپ کو کامیابیاں ہوں گی اور سورہ یاسین بہت ہی پیاری بہت ہی پیاری صورت ہے جس کے پڑھنے کے اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ اگر میں پڑھنے آپ کو بتانے بیٹھ گئی تو کئی گھنٹے بیت جائیں گے تو ناظرین قرآن پاک کی ہر صورت ہی اپنے اندر برکتیں فضیلتیں رحمتیں لیے ہوئے ہیں تو جمعہ کے دن یاسین صورت پڑھنے کی بہت ہی زیادہ برکات بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں تو جو کوئی بھی اگر جمعے کی نماز کے بعد اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو ناظرین رزق کے لیے یہ بہت ہی پر اثر بہت ہی کارآمد عمل ہے تو ناظرین جو میں آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ سورہ یاسین کا پیارا بہت ہی پیارا عمل ہے تو آپ نے لازمی اس کو کر لینا ہے جمعہ کے دن آپ نے ایک مرتبہ کم از کم ایک مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے تو انشاءاللہ عزوجل جو بھی آپ کا مقصد ہوگا جو بھی آپ کی حاجت ہوگی جو بھی آپ کو رزق کے حوالے سے پریشانیاں مشکلات ہیں وہ آپ کی حل ہو جائیں گی اور آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر جمعہ کو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کم از کم ایک مرتبہ پڑھنے کا آپ نے معمول بنا لینا ہے تو انشاءاللہ عزوجل ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ہوگی اور اگر آپ جمعہ کی نماز کے بعد اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو رزق کے حوالے سے جو بھی آپ کو پریشانی ہوگی وہ آپ کی دور ہو جائے گی اور ناظرین اگر آپ اس کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد ہر سات مبین کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھنا مشکلات اور ہر جائز حاجت کے لیے یہ بہت ہی مؤثر عمل ہے تو ناظرین آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ آپ کو اس کی کتنی زیادہ برکات آپ کی زندگی میں جو بھی آپ کی زندگی کو جو بدل رہی ہیں وہ آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ